全力まるまる始めるよ全力笑顔全力決め顔全力真顔全力変顔 全力おこ顔全力泣き顔最後は笑顔ではいチーズチャンティークチャンティークチャンティーチャンティーチャンティーガマスガマスガマスガマスガマス全力まるまる2回戦全力ベロ顔全力あがお全力ぶりっ子全力漏れ顔全力しゃくれ全力中顔 最後は全力はいにょにょに Move your body, show me how to hold it on me, see Hold it on me, see Hold it on me, see Happy, happy, oh, she 元気よくお兄ちゃん泣きながらお兄ちゃん怒ったようにお兄ちゃん呆れたようにお兄ちゃん後ろからお兄ちゃん寝起きでお兄ちゃん機械のようにお兄ちゃん喧嘩してお兄 We still got a long way, but look. doobie doobie dop dop doobie doobie dop dop doobie doobie dop dop doobie doobie dip dip doobie doobie dop dop dop dop dop dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip dip みたいにくダメショタボでダメだよイケボでダメロリボも行こうダメだよで行こうあとおあとあとおあとあとあと wake up in the morning so perfect. You ain't even gotta go to work You're so ドキドキが しておきっとあなたに抱きしめられたら溶けてゆくの格差とみたいにほんの少しあと少し近づきたくて回した手を